Assalamu alaikum everyone, Semi did reaction back with another reaction with the first take. You smash the button, subscribe, turn notification on and give me love, that's all you need. Smash the button, subscribe, turn notification on and give me love, that's all you need. Follow me on Instagram, Twitter, and means so much to me. So coming back with the King, King, G G H E D O R R H Resting Hall Feet C E G easy or the first take. I hope I spelled right because I'm so bad. I have no idea. So my name is Simon and from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia, direction music video. And you can follow me on TikTok and Instagram. Means so much to me. And let's go right now. Let's go right now. Starting right now. Okay, let's go with three. Let's go start right now with two, one. It is coming right now. Okay, let's start. Okay, I am ready. ここんとこ周りを見回そうが世界を見渡そうがはっきり言って地獄じゃねえか早く目覚まさねえとやられちまうぜ自分らとオアシスト K-Dub Shine ギドラの復活は always on time 必要とあればどこからともな聞こえてくるだろうこの者ほのラップ 時を超えて産業首揃えた三本今でワンの誕生一志の妻とダンスを狙いは性格一発されて発さない今ここで立ち上がらなきゃこの日本に明日はない帰ってきたぜブバブラック俺らがつまんねんダックダッ時が経て経て空白ラッ円熟にの増し深くアップイン踏んだ歌詞の文学書く比喩にワードプレイ踏んだうまく考えを描写し順番歌う ビートだって常識つんざくやつ常識だって進化する昔地球は平らだった大気汚染で東京の空は灰色だったではまたやる手紙配達過去で乱射すれば当たり前の体罰昔はそれが正義今それやる大問題ミスが格差されりゃ企業にとっては大損害 皆が皆を監視援助避けて発言当たり障りないような意見にてめの未来は託せ誤った正義が街をほか危険なソーシャルメディアの効果繰り返されてる怒りのボードただどこまで事実か怪しいほどブランドもだけ好んで略奪すのもポーズを取るとき役立つと自分の住んでる地域を破壊流されてる血はいつもよりも赤いどこもかしこもレイジング 顔洗ってても熱心でここもあそこもレイジンヘル地獄で生き抜く精神でそこでもここでもレイジンヘルメドで魔女とウェディングベルどこそこかもわずレイジンヘルこれ未来よくする名人で 先といえば右でも振りえば左出てる春奴らの彼方と踏みえた光ああ言ったらあっちこう言ったらこっちそれ何年続ける気止めるずっとウォッチもし相手が信頼ならいちいち口挟まないでも相手が親友なら問題なら正さない大切ならなおさない向き合うだろう真剣にかにただとしても付き合うのか人間味ポリティカルここコレクトネスが絶対だなんてそれ嘘です言論の自由表現の自由 まで自由なのか論じる発言切り取りすぐ拡散され同調圧力で追い込まれ緊張上承認した匿名偉そうだがお前はすでに2枚目の出だそう You're dead! ここもあそこもレジンヘル地獄で生きるく精神へルそこでもここでもレジンヘル面倒で魔女とウェディングベーどこそこ構わずレジンヘルこれ未来よくする名人ゲー今選択の余地なし生き地獄ね血眼にさせて生き急ぐまた悪魔 brother, brother brother brother this was like wow guitars rapping singing everything oh my god so if you love my face, my reaction, everything here, don't forget to smash the button, subscribe, to notification and follow me in TikTok and Instagram. Means so much to me, and thank you for watching. And peace, love, assalamu alaikum, One, Thank you so much.